Nun día como hoxe, onde vai ser investido o presidente Mariano Rajoy, volvemos a estar na rúa, como todos os xoves desde hai máis de dous anos, para demandar o indulto de Carlos Serracín. Un indulto que nos parece xusto, un indulto que é necesario e un indulto que é eh, debería ser inminente. No ano 2008 eh, se fixo unha folga do transporte, unha folga legal, e eles por participar nun piquete legal, informativo, fueron condenados a tres años de cadena. Parecenos que é unha medida abusiva, unha medida que ven a revelar o carácter de clase eh, por parte do Estado e que o único que pretende castigar é o movimento sindical, o movimento combativo. E nós como sindicato de clase nacionalista o que vimos de manifestar é que non nos vamos a rendir. Vamos a seguir estando na rúa un xove sí e outro xoves tamén para demandar eh, a súa libertade. Eh, nos parece bastante penoso que por parte do goberno se indulte a corruptos, a delincuentes de verdad, delincuentes delincuentes de guante blanco, mientras a dos traballadores honrados e repito, honrados con mayúsculas, que o único delito que son é defender os seus dereitos e os das sus familias e tamén da clase trabajadora en xeral sean condenados a cadea. Por lo tanto, dende a CIGA manifestamos que públicamente que vamos a seguir na rúa día sí y día tamén e non vamos a permitir que os nosos compañeiros entren en prisión.